Senhor é meu bom pastor, nada me faltará em todo meu viver, nada me faltará. Ele é a minha vida, nada me faltará. Ele é a minha luz, nada me faltará. Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. faltará. Ela é a minha vida, nada me faltará. Ele é a minha luz, nada, nada me faltará. Quando eu vou andar sobre o vale da sombra pastor, meu bom pastor, com seu forte braço me acompanhará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia me mansamente às águas tranquilas. Ele dirige o meu andar, o Senhor me conduz, todo poderoso poderoso Deus da glória, Ele é meu bom pastor. Todo poderoso Deus da glória, Ele é meu bom pastor. Todo poderoso Deus da misericórdia, Ele é meu bom pastor. Todo poderoso misericordia, Él le Senhor e meu bom pastor, nada me faltará. Glória a Deus, que seu nome seja louvado, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém.